Gente, então eu vou chamar um cara, eu acho que eu vou ter que baixar um pouquinho, porque ele não é muito grande. E acho que vou baixar aqui, que daí fica mais, mais tranquilo, porque ele é um pouco pequeno, mas ele, ele ocupa espaço, ele ocupa espaço. Gente, aplausos para Mico das Galáxias! Uhul, gostosinho! Que, né? Sacanagem, já tinha uns três me olhando, cara. Antes. <laughs> Ah, louco. Estão indo embora só porque eu vou começar? <laughs> Eu sou novo aqui, pessoal, calma. Eu tinha pedido para um, um, amigo meu trazer um pandeiro, <laughs> mas não tinha pandeiro. <laughs> Não veio pandeiro. Eu precisava de, de, barulho, alguma coisa assim, alguma coisa que parecesse com música. Alguém tem aqui, o pessoal do bar, alguém tem alguma coisa? Não. Eu vi uma moça chacoalhando um gelo ali, fazendo. Você pode chacoalhar enquanto eu faço. <laughs> Palmas pra você pode chacoalhar assim o negócio ali, é, coqueteleiro, não sei. Foi gelo ali? É, sei lá. Só enquanto eu faço as piadas aqui. É só pra encerrar. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Miojinho, três minutos. Ela vai fazer? Vai. Nossa. Ah, já bota uma vodka e limão. Tá Você pode começar. Pode começar. Vai, vai. O nome dessa brincadeira é Curtíssimas. Peraí, peraí. Não vai dar certo, vai dar errado. Vai dar errado. Vamos conversar. Pode continuar chacoalhando aí, vai levar uns 10 minutos. tá, eu não tenho cachê. Vamos lá então.